قرار پر ویدیو های GTA San Andreas توی تیک تاک رو با هم دیگه تماشا کنید سلام همه دوستان چطورید بچه ها رفتم تو تیک تاک کلی براتون وقت گذاشتم کلی هم شاید یکی دو ساعت حالا منت نمیذارم چند تا ویدیو باحال تیک تاکی پیدا کردم با هم دیگه بریم ببینیم زیاد حرف نمیزنم سریع بریم سر ویدیو لایک و sub و کامنت هم فراموشتون نشه خب، ببینیم اینجا چی داریم بیدرانه چی؟ اسم ما به چخت داد چی؟ چرا؟ چه زود همون اول اسم ما زد کشت بدونیم بقیه شو رایدر رو زد کشت رایدره تو دو دقیقه میخواد جی تی نه تا تو 15 ثانیه میخواد تموم کنه جی تی رو What's your problem? مشکل چیه مردک؟ نوبت تمپنیه <laughs> چی تیر رو تمام کرد بیگ اسموک و رایدر و تمپنی رو کشت اومد راحت نشست سر جاش <laughs> این باحال بود <laughs> I like it بذار لایکش کنم بذار لایکش کنم خب بریم بعدی یک ممیز دو میلیون این یارو سیاپوسن باله فکر کنم اهل عربستان باشه اکستیت تامر میگه همچین چیزی این بازی هم بازی جی تی ای ویه نه جی تی ای سن اندریاس ولی اومده تو محله گرووی سری توی جی تی ای وی اینجا هم میریم قیافه شو <laughs> بشه چقدر الکی بازدید میگیرن اینا دهنتون سرویس چرا؟ چرا؟ خودمون رو پاره میکنیم واسه اینکه بازدید بگیریم دو میلیون بازدید داشتین مرد قطار لعنتیه بذار ببینم وای دهنتون سرویس شنیدی میگن آدم گشاد مغزش خوب کار میکنه وایستاده اونجا قطار اومد همه رو زب به چخ داد چی پشمای پشمای سازندگان با وای اینو اینو اینو اینو اینو اینو یه سم زدن <laughs> سی جیو کردن سپایدرمن اینجا رو سی آرکی با چک She was all bad, bad, never وای چه سمی بود سی جیو کردن من واه 6 میلیون بازدید ببینیم چیه <laughs> بده من بچه های بزرگوار اینجوری بودم بده من بابا من آب بدم <laughs> <laughs> ناموزن گنگش خیلی بالا بود اون پسر ارزش داشت 6 میلیون بازی چی؟ سویته نه سویت به ما خیانت کرد عوضی چرا بنفش پوشیدی؟ تازه تو GTA V هم هست فرانکلین سویتو نکش نه خدایا فرانکلین رو کشت نه نباید اینجوری میشد یعنی چی چرا بنفش پوشیده بود سویت خاین اه ناراحت شدم اه. سیزده میلیون بازدید خب سی واویلا این چیزه GTA V ه. توی GTA V رفته قبر CJ رو پیدا کرده اه rest in peace کارل سویت و کندل هم امضا زدن روش پشمام یعنی کارل زودتر از سویت و کندل میمیره اه. یه سوال چرا نپوسیده سی جی سالم هنوز شهید سی جی چی؟ چرا سالمه به حال افسرده شدیم خیلی بد بود اینا اینا اینو Adios enemigas. Cruising. What up? Ah. Check the mic and make sure it sound right, boy. <laughs> بازی بود متروه رنگ میکردن فرار ¿por qué perseguimos a los vagos? چه سمایی با سی جی ساختن خب رفقا خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید ویدیوهای دیگه رو حتما ببینید لایک کنید ساب کنید کامنت بذارید فوش بدید ناززا بدید همونطور که همیشه گفتم من اینجا رئیسم نه ویدیو ماینکرافتمون با بزرگوار جی تی ایمون با بزرگوار انیمیشن هامون رو ببینید ریاکت هامون رو ببینید کلی کارهای باحال داریم میخوایم براتون انجام بدیم یه ویدیو دیگه خدا نگهدار